Oi Você. Rogério Paiva 5 com Esther. E nós estávamos aqui jantando e a gente começou a falar sobre a questão do, do período romantismo, da literatura brasileira, e que a expectativa das pessoas era é muito curto, e que a temática também das pessoas era, era muito, era é muito, muita tristeza, era muito, muito, muito drama. E a gente começou a pensar, e ficou é curiosa para saber como é que é esse poema. E aí ele fez uma pesquisa, pesquisa e achou um poema de romantismo, que é desse poeta. Ah, a gente começou a ler alguns, e é bem interessante, porque ele fala, fato, é assim, aquele amor impossível. essa é a característica romântica Ele amou é ele queria, mas não conseguia. Não conseguia, é impossível e tal. E a gente chama um poema, sim, começou a ler e vários poemas falando sobre morte, morte, morte, morte. E, e a gente encontrou. E a gente começou a rir também disso aí também. Eu né? comecei a ler e eu ficava rindo. A gente começou a rir é. E aí você vai ler então um poema que é. Mas é, se eu morresse amanhã. E Depois pra vocês verem o drama. O drama. Que é a segunda visão do romantismo. Eu vou ter que interpretar. Yes. Ai, Como é que é? Inter... Interpretar. Interpretar. O Orlando? Eu vou inter interpretar. <laughs> interpretar. Uh-huh. Uhum. Se eu morresse amanhã. Eu acho bem dramático. Bem dramático. Se eu morresse amanhã, veria, veria ao menos fechar os meus olhos, minha triste mãe. Minha mãe de saudades morreria. glória presinto em meu futuro, que a aurora depovi <laughs> e que é manhã eu perderia eu perdera chorando essas coroas se eu Mas essa dor de vida que devora a ânsia de glórias, a dor do peito endurecerá ao menos se eu morresse. Mesmo se é que. <laughs> Eu não sei, mas eu acho muito drama, muita coisa, sei lá. Meio que drama, drama, drama, romance, é dor. Umas coisas que na feliz. Uhum. A pessoa não fica feliz. Se a pessoa quer ficar triste, eu recomendo esse texto. Agora Esté vai ler na versão dela. Qual a versão, Esté? Vou viver amanhã. Hum mas eu quero que vocês leiam para ficar marcado o meu texto. Vou viver amanhã. Vou viver amanhã. Se eu viver amanhã. Não. <laughs> Opa! <laughs> Vou viver amanhã. Veria ao menos fechar os meus olhos. Minha feliz irmã. <laughs> Abrir os olhos. máscara. Abri os meus olhos, minha feliz irmã. Minha mãe de saudades ficaria. Vou viver. Yes. Quanta glória presinto em meu futuro. É porque daqui perdera, né? chorando essas coroas. Eu ganhara, sorrindo essas coroas. Se vou viver amanhã. <laughs> que sol, que céu azul que é doce na alva acordar a natureza. Não me batera tanto amor no peito, pública. É. A alegria no peito, ao menos vou viver. E, e você, o que você acha desse período romantista? Você, você seja um estudante de, de literatura na universidade ou também no ensino médio, está vendo esses textos aí, o que você acha desses se se identifica com essas poesias, você gosta desse tipo de poesias assim, dramática, dark. Ou que opinião você tem sobre isso? Coloca o seu comentário aqui embaixo pra gente. Sim, se você gostou do vídeo, deixa um like. Se também não gostou, deixa o um like, tá? Não dislike, não. É. Sempre gostando, por favor. Deixa um comentário também pra o canal crescer, pra empoderar paz e influenciar filhos. Sim. Tá. viva amanhã! E viva amanhã! Ai, socorro! Alguém me salva!